영화리네 써서 말아 영화도 뭐라고 고소라고 뭐 영화 스킬 진짜 쇼메 아야 나 단단 자리야 야 제라에 다 기계 hello hello hello hello 자리 자리 아니 메이 에 메이 메이 안나다 메이 반에서 나오고 폰에라 那在那在这里，那在这里。 ကျွန်တော် PC နဲ့စောင့်တာဘာလို့အတန်းဆက်အာဘာလို့နှစ်တန်းထွက်နေရအောင်အေးလေ PC နဲ့ဆိုမထွက်ရအောင်နှစ်တန်းအမေအာလက်ချက်အာအာဟုဟုတ်တ်တယ်မသိရရထားရထားရပိတ်ထားလိုက်စောင်းကန်းတဲ့ကြောင့်ထင်တယ်ရကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပိပိတ်တ်ထားထားပိတ်ထားပိတ်ထားအေးတခုဆိုမှဖွင့်ပြောတာတော့ဘုံနဲ့ထူးတဲ့တယ်မလုပ်ပါနဲ့သူခင်ဗျာမဲ့ဘလို့မဲ့တချိုးလာအောင်ဘလို့သိကုန်းမဲ့ဆိုတော့ ဒီမဲ့ဆရာမဘာဘာဘာပလက်ဆရာမဘာဘာဒီဘိုင်ဝါသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဘိုင်ဝါမရှိတော့ဘူးလေပြီးသွားပြီလေဗျာခုနကမှကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းဖိုးထားတာတဲ့အာဝါဝါဝါဝါဘရိုစင်းနေဘရိုအော်ဝါဝါစမလားโอเคချာချာချာချာခုနကမှကျွန်တော်အဲတဲ့နဲ့သူအဲတဲ့ကျွန်တော်ဖီယာနဲ့တော့ဟိုကဘိုင်ဝါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ချီ error လေးတဲ့အော်ပတ်ချီ error တဲ့ 八字 error 八字 error 得 error 得啦。八字 error 嚟緊而，八字 error 八字 error。你你隻手一陣有冇？八字 error。啊，俾咗我咪咪我嚟咗。ここに物資があるよ。はい。有耶，出现了哈。 မှာ line နဲ့ချက်တော့ကိုကကိုတာလိုက်တော့ line မချိဖြစ်တာကြာရောဟုတ်ကဲ့ပါဒါသာရပါလေချောချောချောချောနေပါရှိဟုတ်လေချောချောပါပါ line လည်းကမ်းပါရှယ်ဖြစ်တယ်ရှယ်ဖြစ်နေတာမချောအမိုဂျီပြူအရှင်ပြေရတာဟိုဂျီပြူချက်တော့ကြည့်ပြအောင်အာရအဲ့အောင်မရှိရနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအောင်မရှိရတည်ရတည်ရတည်ရတည်ရရှိရရှိရဘာမှပစ္စည်းပစ္စည်းလာကောက်ပြီးပြေးမှု အာအမဒီပြွားချိန်နေရရရရရမေမေမေမေမေမပြစ်နဲ့ရမေမပြစ်နဲ့ပါအောင်ရိုက်မှာနော်နော်လိုက်အဲ့အဲ့ပေါ့ကျွန်တော် 2K ရောက်သွားပြီနော်ဒီကကျွန်တော် 2K ရောက်သွားပြီအာ 2K ရောက်သွားပြီတဲ့ရှိုးလာအောင်မေမေ 2K ရောက်သွားပြီတဲ့ချမ်းသေးရလား bro ကျွန်တော် 1.3K ဒီနဲ့မဟုတ်ဘူးလေဘာသာခုနကကျွန်တော် level 3ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးအဲ့လောက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် level 1ပေးတာ 1.3K ခုနကမဟုတ်ဘူးခုနက 5PP ကနိုင်ကြပါလားနိုင်ကြပါတော့သူကကြပါလဲပါတယ်မအောင်ပြီဘူးဆိုတော့1.2ကြီးဘာကြီးခုနကတကောင်ရှိကျွန်တော်ကောင်ပြီဘူးကျွန်တော်ရှိရဲ့သူအောင်ကျွန်တော်ကောင်းဆော့ပြန်တာဘယ်လောက်ရှိကောင်းဆော့ပြန်တာရှိရဲ့သူဘယ်လောက်ရှိဘယ်လောက်ရှိတယ်မလားဒီလားဒါဘာမှဖြစ်လို့နော်အေးစီလိုက်ကြပါလိုက်ကြပါခုနလိုက်ကြပါလိုက်ကြပါခုနလိုက်ကြပါဒီမှာဒီမှာစမော့တွေစမော့တွေပဲဒီမှာဒီမှာစမော့တွေစမော့တွေပဲလိုက်ကြပါ

啊，不行不行不行呀，不行！这老老爷，这老老爷，这老老爷，这老老爷，这老公呢？哦哟，来少你家。再比阿莫吉彪，这个再这个太了没？阿莫吉这太了没？这老包，老这老老爷，都都别了这都公呢。ဘုံဘုံအတန်းလေးထပ်နေသေးလားအတန်းထပ်သေးလားဟလားအတန်းလား မထက်တော့အခုတော့အခုအရမ်းမကြားတော့အရမ်းမကြားတော့ဒီပါပဲအဲ့ပဲပြန်အဲ့ပဲပြန်တာလိုက်ကလိုက်ကကိုတော့လိုက်ကအဲ့ပဲပြန်အဲ့နေရာပဲပြန်ဆဲပဲမင်းကလီးရမင်းကလီးတာမင်းကလီးတာလာချင်းပြီကွာလေကိုပြူရတယ်ကိုပြူလာချင်းနေလုံးမော်ကြောက်ပြီလို့တော့ကယ်ရီပြောကြပါလားလေကယ်ရီဘလောက်တော့ကယ်ရီဘလောက်တော့ အဲ့ဒီ cave လောက်တယ်မေဖုန်းနဲ့ဆော်လာတာကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကောင် AD တက်လာမသိဘူးအာ AD တက်သွားတယ်အမဒီလာမသိဘူးကရီတူနဲ့နေကြည့်ဘူးလားဟာရအာကျွန်တော်လှမ်းတယ်ကျွန်တော်လှမ်းတယ်ကျွန်တော်စိုးတယ်ဒီကောင်တွေကကျန်းတယ်နဲ့တတိကားလုံးပေါ့လုံးပေါ့ကိုတာကကဲပါဦးကျွန်တော်လှမ်းပြနေပြီကိုတာကဘာမှမရှိဘူးကိုတာကလက်ညှိုးပဲရှိတယ်ဟာခဏလေးကိုတာခိုင်းကျွန်တော်ကဲပါဦးနဲ့ ကျွန်တော်ကခုမှပြန်ကြလာမှမကြည့်ဘူးလာပြီလာပြီအနမီကဝိုင်းတာနော်ရွာနဲ့ကမ်းပြေနေပါရှိပါပြီ Watch out လာလာလာမာကနီမကပ်တဲ့ရှာပြီးမယ်ရှာပြီးမယ်ရောက်အဲ့ဒါရှိရဲ့အဲ့အဲ့ရရှိရဲ့နံပါတ်3ဘတ်ရှိရဲ့အဲ့မင်းမင်းမင်းကမင်းယူတာအဲ့ဒါအာโอเคโอเคမင်းယူတာအဲ့ဒါဒီနားမှာအရေး Marked a location. ရှေ့ရှေ့ဘေး Watch ဒီ out. ဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာရှိဘယ်ဘက်ဘယ်ဘက်မှာရှိဘယ်ဘက်မှာရှိマークに向かってမင်းတတိထားတော့တရားကောင်တွေကချဲနေနော်အန်ကြီးမမဘေးချဲနေနော်တရားကောင်တွေအဲပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းပြကျွန်တော်လမ်းပြကျွန်တော်လာကုန်းတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်

တနတ်တန်မျိုးကြောင်းရလေတနတ်တန်တနတ်တန်ကတော့တော့မဟုတ်ဘူးမချက်ချာမပြစ်တဲ့လေးကြီးညာဗျာဘုလို့မှကြုံပါအဲ့ကောင်တွေကပရောမီပြစ်နေတာတကယ်ကောင်တွေဟာရကိုဟူဟလာလေတင်းတင်းငါတော့မပရုံးတတ်ဘူးလေဟာဒီမှာအဲ့ဒါလာနေပြီလာပြီလာပြီမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြောက်နဲ့လာပြီတော်ပြီတော်ပြီ လှမ်းပစ်တာဟိုဟိုပေါ်နဲ့လှမ်းပစ်တာဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ light ဝါနွားလာပြီ။အော်ငါလူ။ကပြူကဒီမောင်လေးလားဟုတ်တယ်။ပါပါပါပါကြည့်တယ်ပါကြည့်တယ်ပါကြည့်တယ်ပါကြည့်တယ်။ကိုပြူအတိုင်ကျဲနေရတယ်ကိုပြူကလာကင်နေရတယ်ဒီမှာသူမနော့ပါတယ်လာကင်တာ။ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုအပေါ်ကနေလှမ်းပစ်တာကျွန်တော်ရှေ့ကနေပစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပပတ်လေပပတ်လေ။အော်မောင်မောင် 早く安全喂喂はい喂はいတော့ပြနေဒီတော့ဒါနောက်ဘွဲကျွန်တော် event မစင်းနဲ့ရောတိတာတခြားကျွန်တော်အဲ့ဟွာပေါ်ပလက်တော့မအောင်စင်းပြီးပြန်ပေါက်တယ်အဲ့လိုက်ခင်ရတရားသူကုန်းနေဟာဆာလာပေါ့ရေတရားသူကုန်းနေတာလို့အဲ့အဲ့ကျွန်တော်တိတ်လာမဲ့နေအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အော်ဒီလမ်းကြီးကဘယ်ရည်ရှိလို့ပြင်မှန်းမသိဘူးအိုက်ကွန်မန်ရဲ့တနာအိုက်ကွန်မန်ရဲ့စာရာပေါ့ဘလိုမျိုးမျိုးရပြုတနာပါလေအမားလည်းပေးရတယ်စိတ်လည်းကူပေးရတယ်လေတောင်းပြီအာအမားလည်းပေးရစိတ်လည်းပေးရရအစ်စ်ပြေးပါဦးဟာဟိုကိုင်ဒီဒီများတော့သွားပြီသွားပြီ bro bro အဲ့ဟိုလေဘတ်တာဘာမှလဲကျွန်တော်မြောက်စိတ်နော်စိတ်ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာကြည့်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ရှိတယ်မမီလောက်တော့တွေးကကုန်ရတော့ဦးတွေးကုန်ပြီဖတ်လိုက်တော့အဲ့အဲ့အဲ့မင်းသွားဆွတ်လိုက်တော့အဲ့အဲ့မကန်နဲ့တော့အဲ့မကန်နဲ့တော့တွေးမရှိတော့ဘူးမင်းသွားပြစ်လိုက်တော့ဘုံဘုံတွေးတွေးကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာပေါက်စီလားမသိဘူးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါက်စီပေါက်စီနည်းနည်းစားတော့ငါမျိုးပေါက်စီလားမသိဘူးနည်းနည်းရှိတယ်တွေးအိတ်လိုပါလေကျွန်တော်ပေါက်စီရှိတယ် ပါလာလိုက်လိုက်တော့ရှင်းနေပြီတော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်ဟိုလိုက်တော့ပြန်တော့လိုက်ပြန်တော့လိုက်ပြန်တော့လိုက်ပေါ့နေကြီးတို့အိမ်တော်ရဲဆိုမှာပေါ့စီလာတွေ့အိမ်တော်ရဲပေါ့စီလာ